des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Les pertes quotidiennes de l'ennemi se sont élevées à 160 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 4 véhicules et 1 des 20 obusiers. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes opérationnelles tactiques et aériennes de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Novomikhaïovka de la République populaire de Donetsk et Preobrazenka de la région de Zaporozhye les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 30 militaires ukrainiens, deux camionnettes, ainsi qu'un obusier des 30. Dans la direction de Kherson, plus de 40 militaires ukrainiens, trois véhicules, deux obusiers automoteurs Akatsia, ainsi qu'un système d'artillerie M777 fabriqué par les États-Unis ont été détruits en une journée à la suite de tirs ennemis. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont vaincu 95 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans son district. En outre, trois stations radars de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruites dans les zones des colonies de Chandrigolovo dans la République populaire de Donetsk, Orokov dans la région de Zaporozhye et Belozerka dans la région de Kherson des avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la région du village de Nikanorovka de la République populaire de Donetsk ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne lors d'une bataille aérienne. Au cours de la journée, 31 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par des moyens de défense aérienne dans les zones des colonies d'Otokarovka, région de Kharkiv, Kranorochanskoye, Chervonopopovka, Novovodianoye, Kremnaya, Ploshchanka, Vevodovka, Rubizn, Baranikovka de la République populaire de Louhansk, Zlenigay, Harvest, Blagodatnoe, Vladimirovka, Evjnovka, Staromlinovka Donetsk People's Republic, Ulyanivka, Pologie Zaporozhye Région, Novaya Zburiovka et Krankikarson Région. De plus, trois lance-roquettes ont été interceptés. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 403 avions, 223 hélicoptères, de véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8363 chars et autres véhicules blindés de combat, 1070 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 4403 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 9039 unités de véhicules militaires spéciaux.